Toimivat ja vaikuttavat mittarit on olennainen osa konseptia. Jos ei ole hyviä mittareita ja näet, mitä tuloksia saa aikaiseksi, niin on aika vaikea tehdä mitään kehitystoimenpiteitä. Mittarit on tässäkin sidottu taas asiakaspolkuun, eli tämä on se asiakaspolku, mitä tavoitellaan. Ja sen eri vaiheisiin ja eri kohtaamispisteisiin on sitten tarjolla erilaisia mittareita. Ensimmäinen mittareiden taso on asiakaskokemus, Eli se, miten asiakas kokee ja, ja miten erilaiset ö, asiakasprofiilit kokevat sen, sen tota, palvelun, niin, niin sitä pitää tietysti mitata. No toinen taso on sitten liiketoiminta, ja, ja tässä puhutaan niin kuin yleensä raoista liiketoimintaluvuista, on se sitten myyntiä tai katetta tai, tai liikevaihtoa. Eli tämä on se, mihin tietysti loppujen lopuksi aina pyritään. Ja kolmas taso sitten vielä organisaatio, Eli, eli seurataan, miten organisaatio toimii ja miten se toteuttaa tota, ä, asiakaspolkua. Esimerkiksi vaikka täällä nyt hyvin tyypillinen tämmöinen reklamaatioiden määrä voisi olla hyvä mittari, jolla, jolla seurataan, että miten organisaatio suoriutuu.